अभिनेत्री भाग्यश्री जिन्हें आप मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में देख चुके हैं जिससे ये काफ़ी फेमस हो गई थी उनके पति हिमालय दासानी को पुलिस ने जुए का अड्डा चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है दरअसल दासानी की भूमिका जुए के अड्डे के संचालन में सामने आई थी इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है और पुलिस द्वारा दासानी को गिरफ्तार कर लिया गया है एक अधिकारी ने यह भी बताया कि अभिनेता से फिल्म निर्माता बने दासानी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें वहां से कोर्ट में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है दासानी पर यह आरोप है कि वो जुए के अड्डे का संचालन करने में किसी की मदद कर रहे हैं और जुआ अड्डा के संचालन में उनकी भी भूमिका है इसी के चलते पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है